lakini for now watu wa nyumbani wetu ambie ni msanii upi unampenda mm -hmm. sana so for me I'm ain't judging I just decided Sean Paul as a personal opinion, lakini kwa pale nyumbani wetu ambie follow me kama DJ Sweetie. Alafu Ivy, naona yeah. kwa set kuna mtu amepiga look hata Sean Paul atoshi, itabidi ni achana ah. Sean Paul <laughs> niende ah, ah, kwake. So utakuwa ah, na introduce kwake. amesema kitu yenyewe kwanza na disagree <laughs> music test wise because wase mnifuate mfuate ni timu yangu me I go for I go with Shaggy. Since I was a oh. kid manze buda alikuwa my dad was like all the way Shaggy so Oh. Shaggy all the so, way. So should we go with you or your dad? Okay, back to the studio. <laughs> Yo, you guys, mkipata sweet kiana miss siku moja, <laughs> msiulize nini li happen. anyway, guys, I have an amazing artist with me in studio today. We, as always, as always, we make sure we bring you artists who are doing a good job in the country, universally, all over the world. And today we have an artist who's doing very well. He has amazing tracks out. K Rhymes is in studio with us today. Hi. Hi. Ogoje. Niko fiti fiti. Unakaa vizuri. I like the luminous vibe. Thank you. Hata wewe unakaa smart. Hata mimi ndio nilikuwa kwanza nikwambia hivyo. Ulikuwa wa kwanza? Eh, Alafu nikakutangulia. Katangulia kwa Sasa karibu kazi yako, ni ah, compliment yako. Hapo umeharibu. Sasa nichukue <laughs> yangu alafu uanze tena. Hey, uko smart. Asante K Rhymes, uko smart pia. ah, Asante. Let me sit down. How have you been? Unaendeleaje? How you doing? Mimi niko fine. Mhm. Mm niko fiti kabisa. Uko fiti kabisa? Yeah unatu, you, unatu, you're just killing us with more nice music huko nje umesema na bado eh. mziki bado ina... Valentine's huko ulitu bless na a new track, a beautiful track. Eh, hiyo ndio song yangu yenye sasa ndio mm. mpya. Sasa ndio mpya. Yeah. So ni nani yo, alikuwa hiyo Valentine's? Eh, hiyo nilikuwa na ibia Wenye wako na watu? Yeah, wote. Yeah. Ulikuwa naimbia everyone in general. Yeah. It's a beautiful song so uh, umwaka that is like the only song you have out. Eh, eh, so far hiyo ndio niko nayo. Nah, I had my Valentine's na inafanya vizuri sana. Ah, nashukuru. Eh, so music journey yako ilianzaje? Eh, music nilianza yeah. nikiwa mdogo. We, we ni wale wase wenye mlizaliwa tu mkisikia kama mnataka kuimba. Eh, hiyo hey, kitu ikiwa ndani. Ikiwa ndani iko ndani. Eh. Eh. Sasa nika grow hivyo mhm. mpaka mm -hmm. ikafika mahali nikaona sasa naweza naweza ipea sama fans. Umeweza ipea mafans? Yeah. So ulingoja hadi maybe in, ukiwa 20s ama like ukiwa hapo teenager ndio ukamwa ah, mimi nataka kukua musician? Nilianza nikiwa nini, nikiwa hapo 17 huko 17, lakini sasa unajua kifedha nayo eh. sasa hizo mtu ana kitu rhymes, ngoza kidogo, ngoja kidogo, mambo yako imesema hii career, hapana, nasema koje kwanza ugoje. mm. yeah lakini nakuelewa being kukua artist people don't sometimes hawajui how much it takes juu una invest ni kitu una invest na ina take time ku pay off so eh, ni jani hiyo ni jani ya. So jani yako wewe imekwaje? Imekuwa rahisi ama umekuwa na some struggles nyingi mingi? Struggle nazo eh, ziko. Ziko. Pade za unapata ma producer. Mhm. Mm director. Saa zingine unaweza fanya song party amekufanyia video yenye yeye huku una, una unafikiria ina inaweza toka mm, hivyo unaona. Mm. Kama ni producer anafanya tu saa zingine wewe umuondoke unaona. Jusa, unajua saa zingine labda wanafocus na hao mastaa ama unaongeta. Kuna kuanga hivyo pia? Eh, kila mahali kuko hivyo. Sijai jua. Okay. Yeah. So saa zingine unaweza kuwa na talent lakini ukienda studio unaona niko nafanyiwa kazi tu. Ah. Eh, hey, wasanii wengi. upcoming. Wasanii ni wengi huko nje lakini sasa unapata Eh. hiyo kupata mwenye anaweza fanya kazi nzuri unapata ni mm, challenge pia. Ni challenge. Yeah. Yeah, okay, lakini tunaona mwe manage kupita like umesurvive all those challenges, umeng'ang'ana. ni mambo imekuwa hivyo, nikasema acha ni turn into business kwanza, mhm. ndio mm -hmm. nitafute do ndio ukuje kwa industry ukwe uko uko ready kifinancially kikila kitu kila kitu. Sasa nikuje nimeingia na miguu yote mm. Sasa so apart from my valentines because me my valentines ni na, na sana mm -hmm. ni songani yako ingine unasikia imefanya vizuri? Kuna hiyo ya nakupenda mbure nakupenda bure. Kuna ingine inaitwa sura ya pesa. na demands ni bure tu. Eh, nakuja eh. kwanza eh. Saa hiyo ingine ta anget. Eh. <laughs> okay, sawa. Ati kuna nyingine inaitwaje? Kuna sura ya pesa bado. Sura ya pesa. Na kuna rudi nyumbani. Niko na mm -hmm. Sofa niko na song kama 5 zenye oh, ziko nice. kwa video lakini audio hmm, niko na mingi kama mingi sana. kama 20 na. Najua artist unakonga na karibu over 30 songs na yeah. ni baby ni mbili tatu wame release. Lazima niweke stock ya hii mwaka. <laughs> umesema mwaka unasumbua. Hii mwaka nasumbua. Na you've started very well. Tumeona umeshaanza na kusumbua watu. Eh? Asante eh? sana. Sasa wewe unataka like tuseme mm, how do I put it? Um, ni nini watu hawajui about K-Rams? Watu wanajua tu wewe uimba but personally personal life nini uko nje maybe nitakutana na K-Rhymes mahali niseme ah, wewe ufanye hii ama unakuanga hivi like ni nini watu wajui kuhusu k Rams? Eh, bado mi hufanya biashara zingine huko eh. Nauzaga vitu za magari spares. Oh, nice. Bado ukitaji gari bado na ukitaji gari bado nauzaga pia magari ya. So ni hiyo ride ni kama nikwambie ki rides mimi nataka gari, si ndio? Eh, ukitaka ka V8 hebu nipigie. V8 tu. Yeah. Eh, hata Mercedes yenye unasikia uko comfortable. Yenye nasikia? Eh, ni search. Sawa. Yeah. Aya, nitakutafuta. Nita Nimesikia K-Rimes ako lot a nice business nini going out if pia mnaweza go through him for that but today main agenda ni music yako si ndio? Yeah. Sa ningetaka at least uh, uperform your fans nyumbani kidogo uh, a song that they would love ama you love to perform for us because ukikuja hapa Tano Kali umekuja kutu entertain na tumekuja kukuwa entertained with your music, si ndio? Yeah, yeah. Mm. -hmm. Ah, sawa. Sitika Sitke is ready for me. Okay. amenoga, sina haja kutangatanga. Kwa ex nimepona, kidonda alichonipanga. Mama yangu napata tamu, huyu mwenzangu ana utamu, mashariti anapata, nachotaka kipata pezini asina chanya, cheche zinavyokutana amenoga sina haja kutangatanga. Kwa nimepona kidonda alichonipanga. Mama yangu napata tamu, huyu mwezangu ana utamu, mashariti anapata nachotaka nakipata, chechezi zinavyokutana nimenoga, sina haja kutangatanga. Kwa ex nimepona, kidonda alichonipanga. Mama yangu napata tamu, huyu mwenzangu ana utamu, mashariti anapata, nachotaka nakipata, pezini asina chanya, cheche zinavyokutana